У Беларусі налічваецца 1300 палітвязняў, а рэальная лічба людзей, якіх пераследуюць па палітычных крымінальных справах дакладна невядомая. Але кожны і кожны можа дапамагчы тым, хто несправядліва апынуўся за кратамі. Як жа падтрымаць палітвязня ў Беларусі? Лісты паштоўкі і тэлеграмы. Самы просты спосаб падтрымкі ліставання. У канверт можна ўкласці маркі, чыстыя паштоўкі, каляровыя звычайныя лісты, налепкі, размалёўкі, малюнкі, віктарыны ды іншыя. Патрымаць словам зняволеных можна і онлайн праз мастэрню паштовак салідарнасці, клетачку Орг і пісьмобел. Яшчэ адзін хуткі спосаб адправіць палітвязню тэлеграму праз пошту ці па тэлефоне на гарадскі нумар 166. Палітвязні адзначаюць, што лісты паштоўкі салідарнасці вельмі падтрымліваюць і даюць разуменне, што яны не забытыя. Перадачы пасылкі бандэролі. Любы чалавек можа перадаваць перадачы да 30 кілаграмаў у месяц для знаволеных у сеза. Але іх варта абмяркоўваць і узгадняць са сваякамі каб вязень атрымаў тое, што яму сапраўды неабходна. Аднак у неабмежаванай колькасці палізняволеным да суда можна адпраўляць бандероллі ці пасылкі. Дасылаць можна садавіну і гародніну кавы гарбату, печыва, цукеркі, шакалад, сродкі гігіены, канверты, шыткі, алоўкі, асадкі ды іншыя. Не забудзьцеся ўкласці спіс таго, што пасылаеце. Грашовыя пераводы. Да ўступлення прысуду ў сілу кожны можа падтрымаць вязню грашовым пераводам. Дарабіць яго можна праз пошту і інтэрнэт-банкінг. Грошы будуць залічаныя на асабісты рахунак зняволенага і ён зможа замовіць у турэмнай краме прадукты харчавання, прадметы першай неабходнасці, прысмакі і іншыя неабходныя рэчы. Распаўсюд інфармацыі пра паліц зняволенах. Беларускія ўлады спрабуюць схаваць інфармацыю пра паліц зняволеных і ціснуць на іх рознымі спосабамі. Абмяжоўваюць ліставанні, пазбаўляюць перадачы спатканняў з роднымі, узмацняюць рэжым утрымання, дадаюць новыя крымінальныя артыкулы. Таму самае малое, што можа зрабіць кожны, гэта распаўсюджваць рэальную і актуальную інфармацыю пра зняволеных і сітуацыю, у якой яны апынуліся. Чытай вясну, абірай палітвязня і дапамагай.